Gero, eh, ez dugu publizitate ondia egiten, bale? Ematen du, askotan, eh, gure proiektuak ikustarazteak eh, lotxa ematen dugu. Eh? Eta, pues, hori egin behar. Ez da, boro, eh, ez da borongatezkoa, eh, eta derren gortuta gode, bale? Bueno, orduan, orain, esango izuen, eh, zergatik egin behar dugu edapena, eta gero, zepiena tresnak eskaintzen den bizkimoa vale. Bueno, le tengo eh itzarmena, vale? Eh, eh bueno, no akesando el moduan, eh konartzen digutenian proiektu bat, eh le da ese pausoa da, convenio de subvención signatu. Eh eta convenio horretan, arte. Komedio horretan, behitzen dara, nintzen hor, erretzen dira, klausula batzuko, dira, klausula batzuko, beheko klikiten klausula batzuko, beheko klikiten klausula Eta gero, komentatu ere bai, eh, konvenioa sinatu ondoren, jasotzen diru, Eta, gelditzen dan, dira, hori da, eh, e, amaierako txostenaren alzareko. Eta hortan, eh, amaierako txosten horretan, edapena izaten da eguneko hogeita marra. Nago antizua mundia dauka. Eta eh, ez badugu egiten, ez dugu jasotzen. Azokan e, ere bai ikastetzeak aurrera du behar izaten dugu bat. Zer, gu bat dugu guztia gaztatzen dugu mugeko jasuntan. eta eskolak aurrean, du behar e, eh, utz dezakegu diru kritisa bat gero edapenerako, baina normalian ez da uneko kritisa, eh, normalian importantea da jasotera eta eh, egitea gauzak. Ondo egitea gauzak eta jasotera. Horain, ez dira, aurreko gauzak, ez Bueno, orduan, garbi dago, ezta? da? Eh, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, Bueno, lagun labur errepikatuko dut hori, ezta? E, konbenio bat zinatzen dugu lan proiektu bat onartzen dituten ean, konbenio horretan klausula batzuk daude, ez gure izaten den edapena ingo degula, eta gero eh, faltatzen den eguneko, euneko, oza, dira diferentzio euneko konbenio hori, e, jasotzeko ere mm, edapen on bat egitea, garantzia hundia. Vale, para este verde, muchas Bueno, e, eh, ze eh, dauka, literatuta dauka, elkite de komunikazioan erasmus. E, hori da, ero eta lau horriko dokumentu bat, eta hori da la Biblia. E, hori da, la Biblia, ze hor, eretan, dokumentu hori dago oso ondo idatzita, gauza guztiak dago oso ondo azalduta, Eh, horroketuko dituzue, azalpenak, infografiak, ere duak, bideak, dala, hor eh? orduan. Aztetza detenian, proiektu berrik batekin, eskarrak dokumentu hori, lazaiatu, dameiak urtsuta. Eta gaur dago, dana. Nik dana ez dut errekin. zer bertan dezue, eh, eta eskarrakia eta ere. Nereza, dokumentu hori eta batez, ezbe garrantzituak dira biega osa hori. Bai, logoa eta txantik Orduan, hau da dokumentua, gero interantetik deskargatzen da, gero ere, hau bintzen dut anean da, eta orduan, eh, egiten dugun eh, gauza guztietan zertatu behar dugu e, erasmusen logoa. E? Eta deskargatu dezakezu ere nindikan. Bueno, malo garen horri aldean, agertzen da, eta e, eta hor dituzue link guztiak, bale, dagoen horizontal, vertical, para fondos claros, para fondos oscuros, eta sin delinear, bode, bode, bide, igual. Normalian, beti berdinak ez ditu, gobernuan, bostez dintzen ditut horien eskazatuta erasmus karpetan, eta puto, nahi, nesten nahi. E, eh, hor, e, eh, itokatuko dituzue linka, link eta horren aztia, bueno, al dituzue begiratu nola, nola, nola, eta gero nola, nola, nola, beti zertatu behar dugu eh, linka edozin gauzatan. Berdin du infografia txiki bat jartzen eskolaren italian edo web horri erraldoi bat eh, zientifiko. Gauza, guztietan zertatu behar dugu lokoa. Eh, Bidea, eta zutera, eta eta mm, eh, eta ez ere kutu, bale, jarri dagoen moduan. Zer, askotan igual letra aldatzen dugu, edo tamaina, edo kolorea, edo txertatzen dugu gure ikastetzeko logoa berrian, e, edo jartzen dugu en... en Ezin da ez ezin da ez egiputu, ezin ez ezin da ez da ez ez da Eta gero bukaeran, e, eh, amaiu garren horri aldean, abertzen dira txantioi batzu. E, eh, orain arte e, eh, txantioiak etxinan existitzen eta urtero eskatzen egitu. Eta lehen anien daude. Txantioiak dut ze garren anexoan, eta da, adibidez edapen plan bat egiteko, edo prentza hoar bat egiteko, edo osa irudi eskubideak e, bai gertzeko, eta ja daude e, eh, txantilloak, ah. aldi da, eh? E, daude. Orduan, alda hori da eskargatu, eta, bueno, eta da, daude gaztelaz, euskeraz jarri, eta sostenean, e, eh, pues, e, bale? Bueno, orain, edapen lan, eh? gara, edapen Noiz egin behar da edapen plana? Ose, edapen plana egin behar da proiektuek haren aurretik, proiektua, proiektua egin bitartean eta proiektuaren a, Bale? Orduan da, onartzen dizute proiektu bat, eta da, zabaldu, zabaldu, zabaldu, zabaldu, zabaldu, zabaldu, zabaldu, e, Proiektuaren aurretik, eh, onartu ezen pronto, lehenengo eh, Eh, zabaldu behar dezue informazioa, ba, bale, e, eh, berritzeko niri esan, onak eh, egin proiektu bat, zer batzutan beraiek ere bai ez egiten dituzte, eta bueno, interes, ba, interes izan daiteke zuentzat. zat. bueno, klaustroan, familien, elkatz, eskuntza komunitate osoan zabaldu. Eta gero ja, edapen plan bat prestatzen hasi. Horretarako, bueno, pues pentsatu behar duzue, a ber, zakatik egiten duzue, edo garbi dago, egoneko gehiak nahi duzuena edartu du. Eh, eta, bueno, zuek izango zuen zuen, zuen proiektu eta proiektu horietan izango dituzue e, produktu batzu, ezta? E, ekoiztuko duzue ezer bai. Orduan zuek ere jakingo dezue e, eh, ekoizpen horiek e, norentzat ekarri dira interes jarriak. Adibidez, normalean proiektu guztien hasieran ez egiten da logo lehiaketa bat. Esan dut, horreko lehiak eta alda zabaldu eskola barruan. Pues, igual, prentzan, pues, igual, ez da gauza bat horren argita batzeko. Baina, eh, hori sortzen duzue, eh, web horri zientifiko bat, pues, hori bai alda, eh, pues, beste, beste maila batean eh, zabaldu. Orduan, proiektuaren hasieran egutegi moduko bat egin eta pentsatu zer nahi duzu e, eh, nahi duzu ezabaldu e, eh, eta nola egingo duzu bale? <coughs> Claro, gero, importantea da ere bai, hori koordinatzailearen eskutan ez ustea, ze koordinatzaileak neko lan dauka, eh, zentru barruan eh, adlo guztia koordinatzen eta paskideekin koordinatzen eta hau edonok eh, egin e, gero, gure bazkideak dira, eta beste funtzionatzeko beste modu bat dute. Batzutan adibidez, eteekin oso zorrotzak dira, eta balenen, eta italen, eta osartzen ditugu gauza, pues beste lasaitzen eta oso gero konfliktuak sortzen dira. Orduan e, e, eta zein dago beti dago koordinatzailea, a beste mesedes egin, a ber, e hau biharko dira, eta oso estresantea izaten da, eta horretan izan behar dugu, eta zein behar E, gero, e, eh, edapen plan egiten dizutenia, pues, pizka bat e, errealistak izan. Porque, claro, denek nahi dugu, guk ematen diogu garrantzio handia gure proiektuari, baina, baina, gero, beste, ez diote, beste garrantzirik ematen. Orduan imaginatu egiten dezutela e, biologiaren edo animalien ingurua el kriston lana eta zaten zuten bueno, pues argitaratuko dugu en el National Geographic, pues <laughs> suerte, suerte, segura eski, pues hori ez da eta denek nahi dugu esperientzan eta tele izan eta lortzea, baina normalean ez dut eta sorik egiten. Vale? Eh, eta, eta gero hori garri eduki, eh, ez dala zabaldu behar bakarrikan ikastetze barruan, bezik eta e, eh, maso, herrian eta herrialdean eta eurokan. Bueno, Gero, e, eh, proiektu egin bitartean. Bueno, proiektu egin bitartean, pues, e, argitaratu behar dezute, edo zabaldu behar dezute, egiten duzuen guztia. Vale? E, nik uste dut, dana dago e, kite komunikazioan horretan, e, eta gira oso oso garbi dago. Orduan, nik pentsatzen dut, e, normalian, gelditzen den garela e, gehiago anekdotekin teoriarekin baino. Orduan, egin dudana, jutzen da, adibide batzuk jarri. Eh? Nik egin dako gazoa batzuk jarri dizkizuetenen, eta, bueno, pues, eh, igual, eragun gari esaten bat dena da, pues, pues, ondo, baina ez da, beste den ez ere, dira, usan normal. Bueno, lehen no, le gauza, eh, linkatu behar dezue proiektua, web horrean, eta jarri behar duzuet, informazio osoa. E, eta gero ere bai, ikastetzeko blogean, pues, egiten duzuen gauza guztiak eh, argitaratu. Eta zare sozialak ere bai. Sare sozialetan e, etiketatu beraz, plus, e, importantea da. E, gure, e, gure eskolan, e, bueno, no, eta e, ikastolan egiten dut lan donostian, eta guk ez dakagu sare sozialik. Hora, nik erabiltzen ditut neriak. Bueno, berez, ni ez nefran zare sozialik eta hasi nintzen, nire lehenengo Facebooka erikin duen, bigarren, bigarren erasmusak. Eta hori da TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, eta nire, no? Erasmusei ez ez Eh, eta hori importantea da, eh, nazioarteko dimentzioa emateko proiektuari importantea da zuretzat ez sozial eta erabiltzea. Ze normalean jartzen duzu Erasmus Plus eta zuen bazkide eta kontaktu guztiak konpartetuko dute edo like emango diote. Eta claro, gero joeten gara proiektuak eta proiektuak eta proiektu berriak egiten eta gaur gure gure erasmus kontaktua dekero eta zabela ematea, eh, kontaktu horiak ere bai normalean, bose, edo, online ematen diot, edo batizen dute, eta okurten gara zabartzen. Orduan, gure eh, gugorria nola jarri, jarri zuet gure gugorria, bale? Eta kasu gure, claro, hau da, gure publikoa, eta esan behar dugu oso, eh, oso transparentea, Orduan jarri du hor, eh, gure akreditazioa publikoa da eta onartu diguten helburuak ere bai. Aurten ditugu bi proiektu eta bi proiektu horiek elikatuta eh, daude. Eh, adibidez bat da eh, kilometro kilometrazio elikagarrien inguruan, horra egiten dugu frantsesez eta eta gaztelaneraz eta hori bueno, proiektu osoa hor dago. Eta bestia da bueno, gor goian daude gainera e, posterak, eta bestia da e, pool, hau da pool da proud of our language, eta da izkuntza untxituen inguruan. Vale? Frantzilania, Finlandia, eta Italiakoekin. Eta, bueno, informazio guztia dago e, hor e, web horrean. E, eta gero ere bai jarri dugu, e, so, e, aukerak eta nola egin dugu, e, zer baldintzatzen den, e, esarirunak ere bai alpartzen alpartzen dira bertan, batzuek permuta e, eskatu dute eta hori ere bai saltan dan dan dan da oso berrantena eta oso berrantena eta oso berrantena eta oso bai. Bueno, beste gauza bat normalian egiten dana da, eraz muztxokoa, bai, ikastetzen sarrera normalian gokatzen da, eta da, oso, bueno, bizibilitatea emateko da oso ondo dago, ze, etortzen diren gurasoak eta bizitari ez ikusten dute, eta, ai, ba, bizan, eta, aina, normalian, galdetzen dute. E, albadin badesu ere implikatu e, plastikako irakaslea, oso hausa soragarriak egiten dituzte, adibidez proiektu honetan, plastikako egin zuen, pues, oso gita, e, autobusa, erasmus plus autobusa, nondik nora joango ginen, eta ba, aurten adibidez, gure plastikako irakaslea dago bajan, eta egin ditugu, pues, bueno, kartulinetan jarri, hango gastronomia, eta leku turistikoak, eta, eta, eta futbol talderak, noski. Eh. Baina, bueno, pues hori egin Bueno, beste zer, beste gauza bat, pues ikastetzen zagaldu, hau ere bai, eta zuten erresan, bai, egurean, eh egiten ditugu erasmusak eh bereatze, da, bereatzeko ikastetxe bat da eta egiten dugu normalen 3 eta 4garren Orduan proiektua bukatutakoan eh, ikasle guten dira lehengo eta bigarren mailara eta guten dira gelasdena eh proiektua ba, hasantzera. Eh, Nik hasiera batean pentsatzen duen, bakarrikan bidaia kontatuko zituztela, baina ba, osak kontatzen dut eta eta eta normalean gainera lehengo eta bigarren mailako ikasle, nahiago dute beste ikasleen gantik jasotzen informazioa gugandik gano, eo, hori Oso gara zein dena. E, eh, bueno, gero logoa zarreran, bai, egin genuen urte batean, eta, bueno, soldo genitu zan, eta, jaitu dugu egiten. Bueno, ikasleek egiten dute, logo fizikoa. Orduan, e, jartzen dugu e, eh, zarrera logo fizikoa, eta jarri genuen estalita banderekin, eta zer egin genuen e, jolazgaraia usatu, zure, importante. eh, lo más, eh, jolazgaraia usatu, Orduan, eh, bi ikasle kontatu zuten proiektuaren ondien horakoa, eh, eta gero sartu genuen erdizialkokoa, eta euskaratzen zuen lagila, dugu eta bueno, ikasleak, jote hau editen eh, zuten bakarrikan frantzeseko ikasle, beste, ez egiten ez da, importako mutimiento. Baina, nola klase erdi zuten, pues, ja, interesa, ja, ez behar dut. E, eta proiektu honekin batera, e, claro, egiteko e, egin zuten logoa imprimatu e, irude imprimagailuarekin. Eta guk ez gire, bueno, bada, jarri da, jarri, de imprimagailuarekin eskola, baina euskerek ere gaitzen. Orduan, e, eh, gudu ditu eh, botatu zitzaigo kontratatzea e, eh, neska Maria Romero Gazti Honek dauka Donostian estudio bat, Osinomia Estudio, eta egiten dute, egiten du egitetu bitziak eta biarritakoak eta hiru primara jorekin, eta ikastaroak ematen dituta bat alera, eta nahin egon datu dozan, eta kontratatu genuen ezka hori, eta hori izan, bederatzi zailo eman zituen ikastetzean, eta ikasle berakin batera egin zuten logoa. Orduan, inaugurio, eh, logoaren inaugurioa, e, eh, bueno, oso bidatu genuen, bidatu genuen, oso jartorra zalako, lako, eta batez ere prentzara ditzeko. Claro, zure prentzara ditzen bat dima lezue esan ez, logoaren inaugurazioa egin behar degula, vamos, ikasta, igual, baino eh, ginuen genien eh, artistak urak urak uratzen bat zetorrela ikastetzena eta Orduan, eh, claro, eta gero proiektu honetan, eh, honetan e, proiektu hau ere bai izan inguruan eta sartu genuen literatura. Orduan sartu genuen literatura eta era irakurri da zuten liburu bat frantses eta beste bat gazteleraz. Eta gazteleraz irakurri da zuten El faro del silencio. Eta gu Facebooken bidez, jarri nintzen harremanetan Ibon Martinekin, egitazlearekin, eta nik ez nekien, baina kasuari idadez, gure ikastetzeko oso bizi honen zan amar urtez, eta bueno, dutuz oso ideia hona, eta bai, ez etoreko salda gurekin pasaiara, eh, bueno, liburan edertzen dian, ez guztietara, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, pandemia garaian izan zan, eta zan, zato, baina klar, esaten duen, hombre, gaitza da, esaten mali bat diozu, Igor Martin, atorrela zuekin, pues, eta, eh, ba. eta gero, segun zure proiektuaren arabera, duzue edo nor, edo gombidatu, edo pilolari bat, edo, adibidez, gourmet proiektu horretan, eh, aurten dakaguna, e, tato zenian, e, eh, ingo dugu mastertzez lehiaketa. Eta orduan, oso hor nabil, ez dakit, adinano, zarek, zarek, zarek, ezagutzen baldin bare zuen donostian, zukaldari bat, bezedez de esan, eta bongo zertuko gara eta ekartzen. Eta bon, e, eh, ikaslei piloa gustatzen zaile, eta bongo zertuko gara, zelebrik dugu, zelebrik izan dugu, Gero, beste gauza bat egiten dugu. Oskurtzo amaiera, normalian egiten dugu, bueno, ja, ez dakit, porque pandemiarekin, ja, nireztik ez dugu egin, baina pandemiaren, no, bai egiten genuen eh, amaierako festa, eta festa horretan, eh, familia guztia gomendatzen genitun, eta ikasleek kontatzen zituzten beraien proiektua, pilo bat gustatzen zaile. Batez ere, Finlandian eta olako lekuetan egon direnei, hori hori esatzea asko gustatzen zaile. Eh, eta da beste, modu bat pues, proiektua zabaltzeko. E, prentza, bai, prentza, e, edapena e, esaten dugunean, nia, no, prentza, no, prentza, ja, e, dakat, edo, lako, bat, e, bide guztiekin, eta bidaltzen diek, e, eh, eskaerak e, etengabe, eta oso, oso, oso, oso, oso, Eh, Kit de komunikazio horretan, e, hor bai da, bueno, erritzikietan egia da, e, eh, asko zer izaten da, adibidez, erratian agertzea, baina donosti bilgon edo gazte izen, pues ez da hain erreza. E, ordu, irratia, nik ez dut inoiz lortu, eta urtero daitzen dut, baina merkene manian por listo, e, baina ekite komunikazio horretan, hor bai dago e, radio erasmos, Hor dago link bat, link bat, hor aldu zuen jarri, pues, zuen izena eta zuen, zuen proiektua, eta nola hori eraz musikoa da, pues, normalian, beraile, bai, uste dizuete, zaila batean, ateratzen. Gero, bertako pentsan, biek, bai, hori egin bitan, eskenu salbara, bai, e, eh, donostien adibidez dago hitza, Bada, bideko guztietan egin dugu egarra eta aguetakitxor, bideko guztietan egin prentzalokara, prentzalokala eta hauek normalian, bai, ute edo, bueno, ez dakit interesa dute, baina gutxienez, eh, txienez dira. Eta hauek egin dugu agintaratzen dute. Eta eh, horrekin, normalian egiten dudana, pues, nirekin, egin dut bai, egon da, e, pues, klarko, eretiko, miratzen dugu, eta morrelo batzuk, eta normalean egiten dute olako olako ekitaldi berezi bat, eta bueno, kan nire izken dira gauzak bat Eta, batena, dute, eta eh, Eta gero batzutan, eh, dira, el correo, eta lehen dira, eta lehen eta eta lehen dira, Eta batzutan, ez norte ongiarekin batzutan implikatzen dira. Eta jarri adibide hau, ze bueno, e, behin, lortu nuen, e, eh, Teknologiakoa ez naiz, eh? Ez nahiz, eh? eh? Bueno, pues behin lortu nuen eta ere esan a toda pagina, ere eh, artikulu bat, ere proiektu gana, ez nahiz, eta baina, bueno, baina, gazetaria hori. Eta, orduan, eh, eskatzen informazio bat, klaro, ni, ba, eh? algo, bueno, ni nio, eta klaro, etzun da nire, Orduan, argitaratu zuena eta proiektua, pues bueno, eh, eh, ahi direz, la oizeta ez da hola, nire bai da eta atzeri, eta ben, proiektua pues ez da, plus eh, Alegete bukanean eta eh? ez da, ez da, ez da. Eh, bueno, quiero eh hago ir bai, mateko totateri badala, bai da. Bueno, da, se me dando ta valor en tu teoría, me dio mucho estrobeta, valor en tu teoría Eh, atzerkarrak etortzen dianean, nik beti antolatzen den harrera bat udaletzean. Gainera donostia, pues, udaletzea polita da, gero almek edo pues, kasino bat zan bere garaian, eta bat ahalik atzen zan, eta batuan, pues, bueno, bera behar, pues, bueno, ez dakiten noiz no, no zan bat ahalik, baina, bueno, kasino bat zan, eta hori, pues, gustatzen zaien, eta gero, pues, alde guteko, gakuteko, bantzo guteko gakuteko bastatzen eta, pues, oso, oso aprobatzen. Eta e, bakarrikan antolatzea batik, e, eh, zea, arela hori udaletzean, udala argitzaratzen du berri hori e, beraien web eta beraien zare sozial guztieta. E, eh, eta, klaro, hori nola ofiziala da, horrez, erazun ere, bat, dute bilo nartuta. Da, oso da ez egiten da. Bueno, a ver, eta zer gehiago. Eta gero eta kanpo, etuinen. Hau ere bai, oskarra eta horrekoan, hau da, zaharra, eh, funtzionatzen zuen, nire, Eta hori posanekin eh, zer egiten egun, pues normalia eta horretu nien honetan, eta narakago antolakuntza horri aldietan, eta beti posatzen dugu azkeneko horri aldea, benifusioa, eh, ezken, ez nahi, kontatzen. Benifusioa. ¿vale? Eh, Horri aldera de difusión, ¿vale? Eta, eh, hortan, eh, datazo edana oso ondo Eta ez eh? da, hau deitzen da, twin board, eta hau da, hau da, ditu zuen, gauza guztiak, jaten jarri. Orduan, hor ikusten dezue, pues, hartzen dala, dan organo goreneko deialdia, eh, blogean eh, jarretako informazioak, Egero gero e, ikastetxearen ikastetxearen bai jatzen mm, jartzen ditugu e, zera e, gero pues el el twinning jardunaldietan ere bai normalian normalian eta claro e, twinning jardunaldi batean bate hartzen duzu eta horia esara zure proiektua zabaltzen eta gero argazki hori jartzen duzu ikastetzeko blogean eta ja zaude gehiago zabaltzen eta ja jartzen baldin badizu Facebooken poesia iruko poisten dezu eh sanaturdea. Eh. Bueno, eta egin gelditzen da dana eta eh, dana oso ondo atoratuta, eh? Ta no, no, era un causa que ya eh? Baina hori zu batik ez da Bueno, eh gero que eh, geratu zaik ezten ezten ez ideia honekin, se gero berriro helduko diogu gainetik. Bueno, eh a ver, Eta gero proiektuaren amaiera, eh? proiektuaren amaiera zer egin behar da. Bueno, pues azteko amaierako txuskena, vale? oso informazio zehartza jarri behar dezu amaierako txuskena. E, gero balorazioa, proiektuaren bukaeran egin behar da balorazioa eta baloratu behar da zer lortu duzu eta zer nolako impactua izan duen ikasi lan. Datu hori, e, eh, interesgarriak izaten dira, bai jartzeko web horrean, eskolako blogean, eta hori e, datu horiek mm, azken emaitzarekin batera e, eh, e, eh, e, zaitzen bali mazarete gari pentsan, ere bai, bostia, batzen duko, ekene maz, e, da, oza, eh? gero dago ere bai, la plataforma de resultados. La, plataforma de resultados da e, Europako plataforma bat eta han proiektu pilo bat daude. Oso ondo dago, Eh, eh, kit de komunikazioa bat, zaizu ez nola igo eh, plataforma horretara eh, eh, osoen eh, web horreia, erotini, linka, edo mm, sortu dezutena. Oso ez ari, edo, eta linka igo. E, plataforma horretan daude proiektu pilo bat, orduan batzutan da kasue supergarri zerroako proiektua egin nahi duzule eta beste batzutan nahi duzu ezerbait egin, baina ez dakizu ezer. Orduan, sartzea zarete hortan eta daude proiektu pilo bat, Eta orduan, eh, oso lagunarri izaten da. Eta naiz eta oso ideia indarria izan, eh, alditu zuen olako antzeko proiektuak begiratu eta beti jasotzen dutu zuen ideia kortekan. Orduan, bueno, pues, jaso mazerkan ez, bai, aportatu dira. Eh? Orduan, hau, ja, orain, ez da derrigorrezkoa, baina, bueno, diteke oso ideia hona eh, bertan jartzea. bueno, gero, azken emaitza, azunketik, balean, erresagoa da, zehazkien maizak, zehazkien maizak, zehazkien maizak, zehazkien da, eta beti gozien dezatzen jarraitu bat, eh? Bueno. E, gero, evidentzia, bale? Evidentziak erguerde behar dira. Bueno, hau, egaten du, e, oso logikoa dala, bai? Horain, ez da, ez da. E, eh, Guaz eginean, proiektu egin 2008an. Eta gure lehenengo proiektua izan zen oso txikia, esan e, eh, unilan bi irakasle metodologia ikastera bat egitera txiprera. Eta kundina, oso azera, mm, ikastera oso oso nazan, eta lehenko jarri egituen martan ikastetakoa, bueno, oso motiba barri asko eta duzan, da, eta bai, kundinan abitaratzen gauzak, eta hemen, eta hau, eta bai. Baina, ni ez dut leku konkretu batean gorde, hori da. Eta urtsoko kaeran, amaierako zosti bat mm. nun. Klaro, a ber, gorain jarri edabide egizat, nik hau da gainera, nik edabitzen dut, nire korreo pertsonala erasmuserako, eta lanekoa epinera. Eta beste gauza batzuk nituen, braile. Beste batzuk pertsonalean. Beste batzuk eh, maeganean erasmus batean. Bueno, ia ia erotu nintzen. Osea, mm, hori dana nola gero? Bueno, lortzen zen, eh? lortu nun, baina egia esan, e, e, ez, genuen lortu diru guztiak, eh? Bileko mongei hori, dana ez, ez genuen lortu. Osa, que da, enondo ez nondi. egin. Urreko proiektua esan non egin, mm -hmm. ez da non horrela pasat. Eta esan, bueno, nire gortuko dut, dana traiteko. Eta egin un karteta bat, eta kenderako, eta kontenintzen bat, eta dana Hori bai nahiko potentea zeskatu genuen dozentzia, nahiko klasea parizen, jok xarren, ikastekin kubinan, bueno, eta ere, ez Eta di, nik dana, eta ere, kontentzen, no? Azbien? Eta eta artean, ben, karo, amaierako eh, txostera, betetzerakoan, karo, ego behar nuen, eta ezin dituzu egun eh, link ego. Eta, klaro, dokumentuak formatu dezberdinetan zuen, eh? Entun, pilo bat, arkaski pilo bat, link pilo bat, eta linka zain, eh? <laughs> Eh, eh, nik egin un historiko bat, eh, eta historiko horretan nien guztiak oso ondo, gure jarretan du, bai, gauzi egiten nuen, hori PDF bihurtu eta I love PDF, bai, hori itzen dira PDF guztiak batu, bai, eta PDF, batzuk diran, guraso, bilera, organo gorena, esari sozialetako linka, bat ikurri jo, Eh, nik ez dizuet gomendatzen, eh, egin mm. egeralitzea, bale? Baina, bueno, zure ikiko zeko Orduan, niretzat, konena da, e, eh, ikuin bordo ekin, ondo mandatzen nintza, baina momentu honetan, ikuini ez da bilaen ondo, orduan, e, gainera ikuin bordo hori oraindik ez dago irakitzen, eta eta horri alde batean jartzen baldin badezu dana, dokumentuak deskargatu inbehar dira, argaztiak, eh, argazkiak oso oso ondiak egiten dira, ez da, ez da oso ideia hori. Orduan, nik aukeratuko dute horrako aplikazio bat eta bertan da bat ezkatu. Nik adibidez, hasi naiz eh, erantzen web link, bale? Ja bitxiko ez? Eh, oso oso oso simplea da eta hor alditu zure alditu zue edo zein gauza eh? gehitu. Eh? Orduan, adibidez hau da Erasmus Pool, eta hor, nintakazue, eh, pospostera, Erasmus Txokoan, e, web horreko informazioa, organo goreneko deialdia, gero, e, eh, iratiko ginean, Transilvanian, e, xarraturatiko proiektua, eta bere duen, zarramera, prezentzera. Orduan, dana dakazu egin duta horretan. Gero, link hau jarri dut etu inien, eta guan ikutana, zuten ez, gaur amaitzen da, logoa koskatzeko epea eta ingurute bai, eh, hizkuntza e, gutxituen inguru eh, digital bat. Eta ere bai, trebatu eh, ikuste gabonetako kostarak eta ja, Finlandiatik ere batu dira. Odoan, gauza hori guztiak, pues, gabonetan, jarriko da Eta dago, apagatik ez denean, jarrikan, lin hau, sartu Eta ez, nor bat, ematen dut otak edo gara, baina, eta eta bueno pues eh, batetik eh, hori da guztia gizonek ere gai eta bueno eh, ez da